درود همراهان گرانقدر به این کلیپ بسیار خوش اومدید در این درس میخوایم چند تا صفت کاربردی همراه با حرف اضافه که باشون میاد رو با هم یاد بگیریم و با هم تمرین بکنیم فراموش نکنید که اگر میخواید خوب یاد بگیرید هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار بکنید و هنگام بیان و تکرارشون صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید این موضوع خیلی مهمه همچنین دوستان اگر مایل هستید کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل خوردن به محض انتشار یافتن در اختیار شما قرار بگیره و از اونها بتونید استفاده بکنید کانال خودتون رو کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو subscribe کنید و با فشردن آیتم notification به محض انتشار یافتن کلیپ ها مطلع باشید بسیار خوب بپردازیم به چند صفت بسیار پرکاربرد همراه با حرف اضافه اونها در انگلیسی اولین آیتمی که میخوایم یاد بگیریم nervous about nervous یعنی عصبانی nervous about یعنی در مورد چیزی عصبانی یا عصبانی بودن مثالش رو با هم کار بکنیم I am nervous about your behavior I'm nervous about your behavior I am یعنی من هستم nervous عصبانی about در مورد یا nervous about در مورد فلان چیز عصبانی هستم چی your مال تو behavior رفتار behavior یعنی رفتار I'm nervous about your behavior یعنی من از رفتارت عصبانیم من از نوع منش و رفتارت بسیار عصبانیم پس I'm nervous about your behavior یعنی من از رفتارت عصبانیم حالا نوبت شماست که در کامنت بدرخشید همین مثال و جمله‌ای که یاد گرفتیم رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I'm nervous about your behavior I'm nervous about your behavior pleased with pleased with pleased یعنی خورسند و خوشحال with یعنی همراه با یا با و معنی این صفت با حرف اضافهش یعنی شما از چیزی خوشنود هستید پس pleased with یعنی خوشنود بودن از چیزی مثالش رو با هم کار بکنیم I am pleased with that car I'm pleased with that car I'm pleased یعنی من خورسندم با چی with با that car اون ماشینه مثلا شما یه ماشین جدید خریدید بعد دوستتون میگه ماشینه چطوره بعد شما میگید I'm pleased with that car. من با اون ماشین خوشحالم، خورسندم. یا اینکه دوستتون میگه بابا این قرازه رو بفروش، یه ماشین جدید بخر. بعد شما میگید I'm pleased with that car. من ازش راضیم، من از اون ماشین خوشنودم. پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید با صدای رسا و فراموش نکنید حتما صدای خودتون رو ضبط کنید گوش بدید این خیلی مهمه دوستان که ما هی تکرار میکنیم هی تاکید میکنیم پس لطفا حتما این کار رو انجام بدید جملهمون اینه با هم تکرار میکنیم و بیان میکنیم I'm pleased with that car I'm pleased with that car proud of proud of proud یعنی مفتخر بودن proud of something یعنی از چیزی مفتخر بودن یا افتخار کردن به چیزی مثالش رو با هم کار بکنیم I am proud of you I'm proud of you I am یعنی من هستم proud مفتخر of you از تو من به تو مفتخرم من افتخار میکنم به خاطر تو ما هم به اینکه شما ما رو همراهی می کنید و حمایت می کنید مفتخریم و افتخار داریم که خدمتگزار شما عزیزان هستیم حالا جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید I'm proud of you I'm proud of you regardless of regardless of regardless of یعنی صرف نظر از موضوعی مثلا regardless یعنی صرف نظر regardless of یعنی صرف نظر از چیزی حالا مثالش رو که با هم کار کنیم خوب یاد میگیریم everything was fine regardless of the heating system everything was fine regardless of the heating system everything یعنی هر چیزی was گذشته is یعنی بود fine یعنی خوب everything was fine یعنی همه چیز خوب بود regardless صرف نظر of as the heating heating یعنی گرمایشی heat یعنی گرما heating یعنی گرمایشی system یعنی سیستم heating system یعنی سیستم گرمایشی regardless of the heating system یعنی صرف نظر از سیستم گرمایشی مثلا شما هتل تشریف بردید حالا میخواید چک کنید و کلیدا رو بدید و تخلیه کنید و برید بعد رسپشن هتل یا مسئول هتل از شما میپرسه هتل چطور بود اتاقتون چطور بود بعد شما میگید everything was fine regardless of the heating system همه چیز خوب بود صرف نظر از سیستم گرمایشی یعنی سیستم گرمایشی مشکل داشته ولی همه چیز خوب بود پس جمله همون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید Everything was fine regardless of the heating system Everything was fine regardless of the heating system Sad about Sad about sad یعنی غمگین about یعنی در مورد یا درباره sad about یعنی ناراحت بودن از چیزی حالا مثالش رو کار بکنیم Do not be sad about your score. Don't be sad about your score. Don't be sad یعنی ناراحت یا غمگین نباش. Don't be یعنی نباش. Sad غمگین. about در مورد your مال تو score یعنی نمره your score یعنی نمره ات پس don't be sad about your score یعنی در مورد نمرت ناراحت نباش اشکال نداره دوباره سعی میکنی نمره خوبی خواهی گرفت پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید Don't be sad about your score. Don't be sad about your score. Satisfied with Satisfied with Satisfied یعنی راضی و خوشنود With یعنی همراه با یا با Satisfied with یعنی خوشنود از چیزی بودن راضی از چیزی بودن I am satisfied with your improvement in English class. I'm satisfied with your improvement in English class. I'm satisfied with یعنی من از چیزی خوشنود و خورسندم از چی؟ Your مال تو improvement improvement یعنی بهبود و پیشرفت در کجا؟ In در English انگلیسی کلاس کلاس هم که یعنی کلاس انگلش کلاس یعنی کلاس انگلیسی I'm satisfied with your improvement in English class یعنی من از پیشرفتت در کلاس انگلیسی راضیم ما هم از پیشرفت شما راضی و خرسند و خوشدودیم خوشحالیم که میتونیم خدمتگزار شما باشیم و بتونیم کمکی بکنیم برای اینکه شما یاد بگیرید و از رهگذر این بهبود و پیشرفت بتونید تغییری در زندگیتون ایجاد بکنید پس جملمون اینه شما هم به خودتون کمک بکنید در قسمت کامنت بنویسید I'm satisfied with your improvement in English class. I'm satisfied with your improvement in English class. Sick of Sick of sick یعنی بیمار و در اینجا یک معنی دیگه هم داره یعنی دلزده بودن حال آدم به هم خوردن از چیزی آو که یعنی از اون چیزه مثالش رو با هم کار بکنیم I am sick of you I'm sick of you I'm sick of you یعنی من ازت دل زدم حالم ازت به هم میخوره I'm sick of you احتمالا تو فیلم ها ممکنه دیده باشید یا وقتی که از فردی دعواتون شده اینا البته بهتر استفاده نکنید از این مثال ها و از این جملات ولی خب به هر باید یاد بگیریم دیگه I'm sick of you یعنی من ازت حالم به هم میخوره ازت دل زدم I'm sick of you I'm sick of you superior to superior to superior یعنی برتری داشتن و مزیت داشتن to یعنی به چیزی در اینجا superior to یعنی برتر بودن یا برتری داشتن از چیزی یا به چیزی حالا مثالش رو با هم کار بکنیم Our car is superior to theirs Our car is superior to theirs Our car یعنی ماشین ما خودروی ما is است superior برتر یا مزیت داشتن to به theirs مال آنها در مورد ماشین داریم صحبت میکنیم و وقتی که میگیم superior to theirs یعنی برتری داره به مال اونها یعنی به ماشین اونها پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید Our car is superior to theirs Our car is superior to theirs. Supportive of Supportive of Supportive یعنی حامی یا حمایت کننده of یعنی از چیزی Supportive of یعنی حامی چیزی بودن مثال رو با هم کار کنیم This charity is supportive of orphan children This charity is supportive of orphan children. This charity یعنی این خیریه charity یعنی خیریه جایی که جمع میشن و کارهای خیری انجام میدن کارهای نیک انجام میدن برای کمک به جامعه یا بشریت is است supportive of حامی چی orphan orphan یعنی یتیم children یعنی بچه ها orphan children یعنی بچه های یتیم بچه هایی که پدر مادرشون یا پدرشون از دست دادن This charity is supportive of orphan children یعنی این خیریه حامی کودکان یتیمه در زندگی سعی کنید حامی باشید حامی خانوادتون حامی دوستاتون حامی جامعتون تا بتونید رشد بکنید این زندگی ماست و زندگی بازتابی از رفتار ماست دوستان فراموش نکنید تا زمانی که کمک بکنید به خودتون به خانوادهتون به جامعتون قطعا این کمک بازتاب خواهد داشت در زندگی شما و دیگران هم به شما کمک خواهند کرد اگر سعی بکنیم به دیگران کمک بکنیم و این فرهنگ و این روی کرد همه جا جا بیفته همه به هم کمک خواهند کرد و دنیایی بهتر خواهیم ساخت پس جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم به خودمون کمک می که رشد کنیم This charity is supportive of orphan children This charity is supportive of orphan children surprised at یا surprised by surprised یعنی متعجب کسی که متعجب شده at یعنی در به چیزی by یعنی با چیزی حالا مثالش رو با هم کار بکنیم تا خوب یاد بگیریم I am still surprised at یا by that accident I'm still surprised at that accident یا I'm still surprised by that accident. I'm still surprised by that accident. I am یعنی من هستم still یعنی هنوز surprised at یا surprised by یعنی متعجبم از اون اتفاقه از چه اتفاقی that آن اشاره به دور اکسیدنت اکسیدنت یعنی تصادف یک تصادفی اتفاق افتاده و شما شاهدش بودید البته امیدواریم که تصادف از شما به دور باشه حالا بعد طرف میگه من متعجبم هنوزم متعجبم از اون تصادف پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید I'm still surprised at that accident I'm still surprised by that accident I'm still surprised at that accident. I'm still surprised by that accident. suspected of suspected یعنی مزنون of یعنی به چیزی یا از چیزی suspected of یعنی به چیزی مزنون بودن حالا مثالش رو با هم کار بکنیم You are the only person who is suspected of breaking in. You are the only person who is suspected of breaking in. You are یعنی تو هستی The only person یعنی تنها فردی که میتونه باشه The چرا گفتی The به خاطر اینکه بعدش حرف صدادار گفتاری یعنی او در only اومده The only person person یعنی فرد The only person یعنی تنها فرد تنها شخص Who فردی که is است suspected of یعنی مزنون به breaking in break in یک فعل عبارتیه یعنی در جایی رو بدون اجازه بشکنی و واردش بشی پس من اینه You are the only person who suspected of breaking in یعنی تو تنها فرد مزنون به عنوان ورود غیرمجاز به خانه هستی پس حالا در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم You are the only person who is suspected of breaking in You are the only person who is suspected of breaking in. Tired of Tired of Tired یعنی خسته of حرف اضافهشه Tired of یعنی از چیزی خسته بودن مثال رو با هم کار کنیم Your father is tired of your behavior Your father is tired of your behavior. Your father یعنی پدر شما is است tired of از چیزی خسته است از چی your behavior از رفتار تو behavior یعنی رفتار your یعنی مال تو your behavior رفتارت your father is tired of your behavior یعنی پدرت از رفتار تو خسته است رفتارتون رو درست کنید پدراتون ناراحت نشن از دستتون پس جملمون اینه در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار میکنیم Your father is tired of your behavior Your father is tired of your behavior. آفرین بر شما دمتون گرم که در تمرین شرکت کردید هر جمله رو در قسمت کامنت نوشتید و با صدای رسا تکرار کردید و البته هنگام تمرینشون و تکرارشون با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط کردید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کردید تا اگر اشتباهی وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و اصلاح بکنید در واقع همین روشی که دارید مشاهده میکنید باز هم سپاسگزاریم از نگاه پرمهر شما به میزبانتون انگلیسی مثلاب خوردن امیدواریم که هر جای دنیا که هستید خوش و تندرست باشید در کنار خانواده محترمتون